Babaanne. Baban kim baban? Babam. He. Bilmiyorum ki. Annen kim? Hiçbirisi bilmiyorum. Çocukların var mı? Benim mi? Evet. Bir iki tane var. Kim? İsmini ne, ne, unuttum. Kaç tane çocuğun var? İki tane var. Bir şeylerini unuttum. İsimlerini mi? He. Babaanne Rabbin kim? He? Rabbun kim Rabbun? Rabbuk ee, evlada. Kimin ümmetisin? Ahir zaman peygamber ümmetindeniyim. Kur'an-ı Kerim'de kaç peygamber zikredildi? Var. Kaç tane var? Adem, İdris, Nur, Hud, Salih, İbrahim, İsmail, Yakup, Yusuf, Şugeyb, Lut, Yehya, Zekeriya, Musa, Harun, Davut, Süleyman, İlyas, Elyasa, Yunus, Zerki, İsa Muhammed Aleyhisselam. Hüseyin Okma Zülkeneyn'in hakkını ulemalar ihtilaf ettiler. Bazı nebidir dediler, bazı veli. Ve yevmin ahiri, ahiret gününe de iman ettim. Ve bir geceyi kabrine de iman ettim. خير شر من الرجاء ذرنا صبابا نفتحكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ben من babaanne? هذا الفيديو المعنى الحقيقي للآية يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم